dans l'empire de la subtilité. Tout en finesse We've come so far in just three short years. The sign of a strong leader, sir. No. The will of a strong people. Very able advisor. Thank you, sir. Your team deserves credit as well, Mr. Lightning Bolt. Just doing our job, Mr. Prime Minister. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well. Order has returned sooner than expected. Perhaps I was wrong about these private military companies. We prefer private security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Yes, well, security can mean many things. Ah ouais, il avait besoin d'un agent de sécurité, c'est pratique un agent de sécurité. There's a saying I like. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Alors, une seule épée permet de laisser les autres en paix. Parfois, la menace est plus forte que l'exécution. Oh, mais ouais, on dirait le travail d'un modérateur sur la chaîne de Maillard Ouais, grave. Vous allez voir la philosophie dans deux secondes. La philosophie arrive. Quelqu'un bloque le véhicule de tête. Attendez. Mais ça, c'est con, ça. Il y a des tanks. Euh, il y a quelqu'un devant. Ah ouais. Le cro méchant 1 qui arrive. Sacré cuisse. Ouh J'ai survécu au tutoriel. Mitsurugi Wins Mais c'est violent quand même Utilisez surtout pas les tanks Allez-y avec des bonhommes tels que l'autre qui s'est fait découper Non, non, n'utilisez... Non Pas les tanks, pas les tanks Allez-y en pantoufle Eh mais c'est Jojo Quoi Un quoi C'est vrai ah, qu'il a le même sourire que Ace. Ouais, restez calme. Il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Franchement. Non, vraiment, vraiment, ne vous inquiétez pas. je nu oh. Mais où est-ce qu'il avait caché sa mallette Allez mon gars <laughs> Allez mon gars J'ai mal à ma subtilité. Oh. J'ai mal à ma subtilité. Allez Alors sachez qu'on ne peut pas lock un ennemi apparemment. Ok. Vas-y. Allez, venez. Allez. J'avais envie. C'était juste pour vérifier. Regarde ce que je sais faire encore Oh Attends, on va peut-être y aller, en fait. Ok C'est pas mal ça. Allez, reste bien au sol. Parfait. Attention. Waouh euh, À quoi je sers hein à quoi je sers <laughs> Quelle grosse grenouille Avec la musique Sur une échelle de mini ninja, on en est où Exactement, c'est Metal Gear. Ouh <laughs> ah, mais allez <laughs> doit être hyper fort à Pierre Preciso en vrai mais hyper fort. Ah ouais, mais à chaque scène, t'es là, tu fais non. Non. C'est violent, non. Ah mais le mec, il les kidnappe à une main, tu vois. So Jack. What do you want with the Prime Minister? I want him dead. Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What? Business ain't been the same Explique-moi le scénario, je ne comprends rien. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? Et le mec, il le connaît pas. Il lui <laughs> explique tout le plan. J'adore ça, j'adore ça. J'adore ça. Don't worry J'adore ça. Not <laughs> So long. La grenouille de combat Allez. Allez. What? They have a metal ah, okay. UMG and get Catch that before it blows. mode Okay. Wow! Mais allez! Use your leader and put a bunch of shots. Mais pitié, le truc est trop vénère. Je adore ça. allez! missile Esquive ah. Ok, ok, ok. Glissade. Allez, on y va. Un coup de patoune. On retourne. Et on fonce, on fonce. Petite glissade. Re-glissade. On bouge Passez vite On va s'en prendre avec patoune. Voilà. Détruis-le maintenant Tu crois que je fais quoi, con de mime Oh là, l'esquive La petite glissade de côté. La re-esquive Là Oh, la musique Pitié <laughs> J'étais pas prêt Mais j'étais pas prêt Mais j'étais pas... Oh Oh Et une autre grenouille à nous mettre en face C'est pour moi. C'est pour moi Ah c'est vrai, le Premier ministre, on peut arrêter de se toucher deux secondes et les fauteuils. Je ne m'assois jamais car je suis en suivant. J'ai un dans les au niveau des genoux. Je peux rester debout pendant des heures. Voilà, c'est ça. Ah, voici le point de sauvegarde. C'est ce que vous voyez Oula Ninja automatique. Ouh Do not You must catch Je le perds pas de vue, c'est lui qui me perd de vue là Très bien ça. Oh non, des escaliers Mon ennemi juré Une autre grenouille Voilà, voilà, Je suis dans son bidou, là Ok, ok. Laissez-moi de la vie Non ouais, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que ça fait C'est pratique contre les missiles Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt Ok, ok, ok. Ah, ok. Oh, la musique, mon gars Très très fan. Très très fan. Exploser à gauche. Ah mince. Oula Ah, cette fois, il a tiré en l'air J'aurais dû mettre mettre accroupi. Pas compliqué, là. Hein. Mais seulement à 10%. On est à 5% mon gars ah, Ok. 2% On va choir Je vous préviens, on va choir C'est m'a pas pris Oh Ok, très bien. Ouh Allez, vas-y, viens. C'est tout <laughs> C'est tout, mais... À quoi ça sert Je coupe le vent Regarde, c'est extrêmement impressionnant Ouais, ok, très bien. Ah, bah quand même le temps que revoilà la sous-préfète Oh mon dieu, les... Je te fais du salade tomate mon gars. Vas-y, remets-moi une autre grenouille. Je suis toujours en mode euh, furie, là. Hein. Je t'ai fait... Je t'ai réussi à caler une furie ah Allez. Comme ça. il fallait rester en avant, très bien. Ok, très bien. Oh mon dieu, mais c'est incroyable Oh mais pardon. Allez, prends la pause Ah Ah Voilà. Voilà. me disais qu'il y avait une subtilité qui manquait Allez, ton mec Ah, excuse-moi. Je venais de finir de boire mon café. Des comme subtilité. Non, mais la séquence C'était pas très clair. <laughs> ils ont tous un sourire de Jojo, hein. Tous, hein. Oh, ils sont tous clonés dessus, C'est Il a pris le train Waouh, mais même dans les virages Mais moi, quand je vais quand je loupe le tram, je suis exactement pareil. Ah oui, je drift euh, tramway, bien sûr. Et après, je charge. Ah, mais pardon. Non, mais pitié <laughs> Excusez-moi, c'est peut un peu jouissif. Hein. Euh, des caisses euh, J'en fais. Ah, quelqu'un Oula, oula, oula, oula. <laughs> J'ai téléchargé le mauvais DivX. I won't be needing my little shield here any longer. What C'est pas giga pratique euh, pour faire du caroquet? Why don't we ever hear speeches about that? Jobs, technology, a common purpose? Raiden, forget me. Stop him. You ain't listening. Wow. Mind if I got in? All we're saying, give war a chance. Sushi, premier ministre. Ok, ça suffisait pas. C'était pour être sûr. <laughs> Je suis vraiment trop méchant. Ouh talon anti-dérapage. Oh la séquence, j'adore, j'adore, j'adore Oh, pas content, énerve-toi, montre-lui Pas frère, pas oublier de charger. Vas-y, viens. Ok. Hmm. Oui, j'ai appris à jouer au PC tout seul Ouh. J'adore, j'adore, j'adore, j'adore. Une deuxième manette Je pense euh, scénaristiquement ça peut être à ce moment-là il me dit qu'il va me U. Et je vais me réveiller dans un endroit qui vont me dire... Euh, tu veux des caracs Wouah, mes lunettes J'ai mal à mes cinématiques. but you hold it back. No. My sword is a tool of justice. Ooh. Mythologie contre Sephiroth. Vas-y, parade. Raté. <laughs> ok. This is what happens when you bring a tool to a sword fight. Non, pas l'autre bras Ok. Alors moi, il se cogne à ce moment-là, hein, parce qu'il y a un panneau tout en bas. <laughs> Ah, c'est totalement un délire entre, euh, entre À une main. <laughs> Il ne peut en rester qu'un... Oui. Il peut rester qu'un bras. Ah, ils sont vraiment dans leur délire. Hein. Vraiment, ils sont... Ils sont en balle. Hein. Ouh Ah Cheese Down you go Mais... Flash Ok. Ah, mais je, je suis devant un film. C'est le Maverick dont il parlait. Hein. Je suis colère. trois semaines plus tard, un nouveau bras. Très bien. Nouveau bras. So far, so Ouh <laughs> J'ai la mâchoire qui en tombe. I mean, how does it feel to fly so, J'aime le côté immédiarès. T'as pas de pause. <laughs> We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raikul? Doctor. Remember the two procedures to maintain your new body. One, seizing nano repair units from your foes. And two, absorbing their electrolytes. I got it. Yes, I got enemy it. cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and uh, extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. Oh, and their left hands, if you please. Excuse me? That combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very valuable. <clears throat> I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. How generous. Ooh. Kapitalismus. Had the world come down a few years earlier, oh, I would have a Nobel Prize for myself. There, I see land. Three mics out closing. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials. <laughs> That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's left of it anyway. The president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brain-jacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's they called us. Oh, mais, même les discussions entre les PNJ sont, sont, vraiment posées de manière cinématique. Oh, Dieu, un truc qui s'est passé en 2015, c'est fou quand même. Desperado Enforcement LLC. Desperado Enforcement. J'adore, j'adore. Tout épique is Jetstream Sam. I believe you've met. Et <sighs> j'aime beaucoup la BO. I see is that nickname. <laughs> I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country, but keep an eye out Justin. in... Oh, uh, sorry. Ready for insertion. C'était marrant, j'ai fait une vanne sur tes yeux alors que t'en as perdu. <laughs> Excellent pas T'es gêné Non, c'est parce que j'ai parlé de mes yeux T'en as un qui était tout troué Ils vont le lâcher Ah ouais Mais moi aussi, quand je descends du tram, je suis pareil. Mais pareil Mais... Mais pareil Ah mais je sors du tramway, pareil, pareil. Voilà, ça va. Je jette euh, mon, ticket euh, de TCL dans la poubelle pendant que les, les gouttes tombent. Ouh, frisson. Le charisme du, euh, tramway, mon gars, on m'appelle. Ça va, le tramway est parti, il se dirige au centre-ville en ce moment. Oh non, les escaliers en course ninja Ok. Il y a un truc qui tire... Euh... Pardon Bien essayé. Ok, très Oh ok. Il me manque un truc là. Hein. Genre sa colonne vertébrale, il me manquait. Et puis une deuxième colonne vertébrale, c'est bien aussi. Par exemple, euh, imaginons que je vais euh, au supermarché et que j'arrive dans le rayon frais, c'est toujours euh, pratique une colonne vertébrale, par exemple. avec le son du téléphone. With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Mm -hmm. Yeah. They still don't even count PMCs in official death tolls. With SOP out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name, only all muscled up and less predictable. But it makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. <laughs> Easy there, Dracula. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. I'm just the Reaper. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, uh, his school. Okay. Let's get to work. Time to increase the peace. Mission de pacification. Right. Allez. Bien. point Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them, or approach from behind. Ah, je peux faire un truc euh, genre subtil Excellent, Raiden. <laughs> Raiden, take that main thoroughfare. <laughs> Je crois que le civil a... Il a un lance-missile, très bien. J'ai pas besoin de ça. Ouf. Ok, euh, désolé. Ah, je peux pas t'y bague. C'est peut-être le gros dépôt du jeu, hein. Il y a une vache qui arrive de toi en toi. Il me rend bien ce que c'est. C'est vrai que ça, ça, faisait le même son. Hein. Oh quel petit coup dans pour ce qui reste de la colonne intégrale, mon gars. Hein. Ça me donne envie, vous savez quoi De faire euh, les God of War ou équivalent. Ah là, il coup de patron. <laughs> censé sauter par-dessus, hein. Voilà, respecte-moi maintenant. Respecte-moi. En fait, ça a toujours été ce bruit de, sur les robots. Les robots, ces robots-là, ces bipodes, ont toujours fait des bruits de vache. Même dans les Metal Gear Solid. changer d'arme secondaire. C'est quand même la manière la plus euh, stylée d'ouvrir un coffre. J'ai un lance-patate là Très bien. Oh mon dieu Bonjour, je voudrais une queue de tomate s'il vous plaît. Y a pas Snake. Euh, il euh, y, a Snake Plus. Bonjour, je viens pour des fruits. Voilà. Ça touche. Wouah C'est pas patater là Merci pour la teinte intébrale. Ok. Merci pour la colonne intébrale. Ok. Merci pour la colonne intébrale. Ok. C'est un peu la triche, quand même. Hein. Ok. Hop là Ça charge, ça charge. Voilà. Là, on est ok. Voilà, petit sushi du pote de vache. Euh, par contre, euh, on bien récupérer un peu de vie quand même. un petit mouvement latéral. Hop là Là, pour le coup... Ouh On récupère ce nous. Ah. Attention, cette interaction sera subtile. Oh, mouton Wait, we're picking up a wireless transmission near your position. Uh, from the frequency, most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. Allez, c'est parti. Ah, ok. Ordinateur. Qu'est-ce que ça peut bien être Sauvegarde. Oh, attends. Qu'est-ce que c'est ça Un... Un barrière. Oh. Le couloir de la cinématique. Greetings, cyborg. Ouh. Show yourself. Wow <laughs> Heureusement que j'avais une mâchoire en métal. C'est vrai qu'il coupe les couloirs. Juste il coupe les couloirs. Il va être énorme ce boss. prototyping device enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then, what's the meaning of life? Why are we here? I am here to kill you. Să se te berească, hai mă. Ça, giga badass. Pretty simple thinking for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate! Ça va être incroyable C'est incroyable. Alors c'est juste... Ah, ok. Ok. Ok, faut l'attaquer directement quand il est comme ça. vraiment pas se laisser combattre. De la violence civilisée. Ok, oh, signes sur le côté, la contre. Ok. Ouh Là, ça lance. J'essaie de faire la contre contre lui, c'est pas... Euh, c'est pas du tout intuitif. Hein. La parade, je l'ai faite sans Même si ça... L'équipe des soins, non, je pas exprès. Oh. Ouh là C'est la... Je l'ai utilisé. Oh, oh. Si, ok, voilà. Je trouve un peu violent quand même. Allez Allez Oh oui Moi aussi je sais profiter De ton Le mec, il est le téléphone avant que l'autre agonise. Sérieux <laughs> Sérieux Sérieux What would an AI know about freedom?